فارضيا مراكة دوال وخمسين ألف بين خنين راث وجنين راث وكمضاهات وتلنتيا والجيش ما ثلاث منهم حتى واحد الإسبان ينفون أنهم قصفون بالقنابل إذا من أين أتت هذه البقايا؟ تمكنت حفنة من الريفيين يعني إنزال الهزيمه الكرا بسيلفستر وعشرات آه، الآلاف من الجنود الإسبان تم اللجوء إلى استعمال أقوى الغازات الكيماوية السامة لإنهاء الحرب بسرعات فائقة وفي زمن قياسي كان اهتمام إسبانيا حينها منصبا على كيفية الحصول على هذه الغازات الكيماوية لكونها طريقا ناجعة لإنهاء حرب الريف وإنقاذ حياة العساكر الإسبان قضية قصف الريف بالغازات السامة ليس قضية الريف فقط بل هي قضية المغاربة برمتهم سلام الله عليكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاري تحقيق حلقة اليوم ترحل بنا إلى الشمال المغربي وتحديدا الريف مكانا وبداية القرن الماضي العشرينات زمانا ذكريات أليمة عاشتها المنطقة وسكانها جراء القصف بالغازات الكيماوية من طرف إسبانيا وحلفائها قصد القضاء على مقاومة عبد الكريم الخطابي التي حققت انتصارات تاريخية على القوات الاستعمارية الإسبانية والفرنسية ومعركة أنوال البطولية كانت هزيمة مهينة دفعت بالإمبراطورية الإسبانية إلى الرغبة في رد الاعتبار المعنوي وكانت قنبلة الريف كيماويا برا وبحرا وجوا ما بين سنتي 21 900 وألف وسنة 27 900 وألف إبادة جماعية وتلويتا للمياه وتسميما للأجواء ضد سكان يدافعون عن بلدهم اليوم وقد مر ما يناهز تسعة عقود على قصف منطقة الريف في الشمال المغربي بالأسلحة الكيماوية من قبل الاحتلال الإسباني لا زالت النتائج تتداعى إلى واقعنا المعيش من ماضينا القريب البعيد الذي نظل نحمله ونحن نعيش في ظلاله الممتدة معنا إنه التاريخ والحاضر في نفس الآن فلماذا وكيف أسئلة وأجوبة يحملها لكم فريق تحقيق على لسان مؤرخين وخبراء عن الشمال عن الريف انتهاكات وجبر للضرر أسئلة تحتاج إلى أجوبة شافية الريف شمال المغرب بوادي وحواضر قاسمها المشترك ناجون من تكالب مكر تاريخي كان اسمه الاستعمار اغتصب جزءا من الشعب المغربي لا قوة له سوى كبرياء وعزة نفس باستعمال جميع الأساليب التدميرية حتى الكيماوية منها الشيخ محا الفراجي لم يكن يوما في هيروشيما ولا في ناكازاكي لكن التاريخ يسجل أن خلايا جسمه النحيف قد تحمل بقايا غازات سامة من مخلفة حرب جائرة على مسقط رأسه بالريف في حقيقة الأمر كان الفلاحون في مرحلة الحصاد كل الأراضي كانت بها منتوجة زراعية حينها كانت القنابل تتساقط علينا تتناثر فوق الحقول بل منها من يسقط مباشرة فوق المنازل مما يؤدي إلى انهيارها بالكامل وهناك الكثير مما يمكن الحديث عنه تلك القنابل موجودة رأيتها بأم عيني وأؤكد أني لمستها بيدي وهي تشبه الثريات التي تعلق في المنازل كما أن شكلها دائري ويحمل في جنباته مجموعة من الحمالات الحديدية التي تنفث الدخان من الصعب أن أتذكر كل الجزئيات والتفاصيل هذا منزل الشيخ محمد أكوح الملقب بسانتياغو زرناه ليروي لنا بعضا من فصول حرب أريد لها أن تطمس وتدخل طي النسيان سانتياغو لم ولن ينساها لبشاعتها التي أفقدته جزءا من عائلته وعددا كبيرا من أقرانه إحدى القنابل سقطت في ردهة المنزل والمواد المكونة لها أثرت على الماء حيث توفي إخوتي جراء شربهم للماء الملوث الطائرات قدمت من تلك الناحية وألقت ست قنابل أختي رحمة تعرضت للعمى وموح أحد أصدقائي أصبحت عيناه صغيرتان وابسلام فقد شعره كلية بسبب الغازات السامة هناك أشجار اللوز أصبحت يابسة وخطوط الحرث التي زرعناها في الحقل يبست والبذور ماتت أه. الآن الإسبان ينفون أنهم قصفون بالقنابل إذا من أين أتت هذه البقايا؟ الإسبان يقولون أن هذه البقايا ليست لهم بل هي للألمان قليل هم الذين لا زالوا على قيد الحياة ممن كانوا في قلب الحدث أياما وشهورا وسنوات مارس الاستعمار الإسباني كل أشكال الحرق وزراعة الموت الحاج بن شريف وصديقه الزعيم لا زالت صور تلك الأيام الدامية تتزاحم في ذاكرتهم فيعملوا البارود النهار اللولي هذا لا عندنا البارود هذا في عروي في عروي لا ماشي في عروي دي لا نعم. لا أنوال ها أنوال هو شو بلاتي نهار واحد وعشرين أنوال تمام دائما